dari bibit apa pak? Apakah dari bibit apa? Hmm. Hmm. Ba ba ba da ba da ba da ba da <laughs> Uau!